Mä olin sitten jossain ulkona leikkimässä kavereiden kanssa ja sitten mä tulin kotiin jossain vaiheessa oli vähän meno yltynyt kotona ja joku otti sitä kitaran, millä se rupesi hakkaa mun äitiä. En muista, kun semmonen juoppo siinä, juoppoäijä istui siinä ja se rupesi huutaan, että älä, älä, älä riko sitä kitaraa. Sitten se laittoi sen kitaran maahan. Se käveli keittiöön ja haki leipäveitten sieltä. Ja meidän äiti huusi apua poliisit, Jussi auta ja mä en tiennyt mihkä se osui se puukko, enkä mä jäänyt sitä kattoa. Mä lähdin saman tien juokseen lähiön toiseen päähän. Siellä oli puhelinkioski, soitin sitten ambulanssiin. ehkä sitä niinku tavallaan toivookin, että jotain on. Eihän tämä nyt voi olla tässä jotenkin. Sitten kun mä kuolen, niin tämä on niinku tässä vaan. Tämä on niin lyhyt Niin...